All of the, all of the, all of the, all of the flow. Olha se que esse nigga ganhou Olha esse povo que o nigga gastou Foi tanto tempo mas ele lutou Pois vim na batalha depois abraçou Amigo não deixo por causa de hoes Já vendeu droga mas nunca cheirou Da luz tava à espera agora chegou O ritmo aperta a garganta soprou Dá um no nigga que sempre apoiou Cigarro na boca torreira queimou Fogo na mente cadê esse meu tom Tô me guiando por isso sou for Me lembrei da história Sacrifício feito lenga agora é história Já não sinto medo agora é glória Esse fumo é feito da memória Fama tá chegando é promissória Deixa a bebê da via Água benta ela fugia Mas em cima da cama gemia só lhe chamam de machina, mas onde essa merda se meter? Que na luz do dia ela mordia, todos esses corações partia. E os olhos todos ela prendia. Quem pedisse número, ela punia. Amor por ela, ela sentia. más o día entero él sufría Todo por la faría, me Alejandro defendía Toque de la ahora repía pele de diamante sobre ella Bueno rima, mas sou mafaka uma faca, a mama me chama papá O besta del lado mo' brada, corta, corta, corta, corta, faca Descartei-me da vida e trouxe o relatório.